Rev Rap Chors, Chors Haz. Մարդկային պայքարին անհրաժեշտ գործոն Ոլոգնում առաջ գնա մարդն իր գործով Երկնային շնոր հոգիներին ուված Որ հարթում ա ճանապարհները շատերի շեղված Ճառակով լույսան ներքինից ու մուտ խաբարը ցելող Մոլախոտերի գերդաստանի դդվածի նմարող Մարդկանացուների ձգտում ինչ ապանիշ Ցուրտ կյանքի մեջ ջերմության ու տակության ոմանիշ Փակուղում լուծում դարձող հրաշալի մի բան Եթե կա շարժում ու չկա երևույթն անբան Ծալապ մեկին ջուր, սովյալ մեկին հաց Իդալական զենք հոգևոր ու պակը դարձավ բաց Կամոր ճամոր վտանգավոր անդոնդի վրա Հույսի ինքերը ինքը մեծ բարեր արա Սունը պլվող տանիքին ու չար կյանքին կանի վատ Իրա անուն եմ ասում, իրա անուն ահավատ Հոսը մատնացուց կանի, որի վեր եմ պրած ախալի Պապուկ բարցերի տակ դերած պշեն ինքը կծալի Հալար կոտությունա դողում կեզանից էտի լավ գիտեմ Իշկան ուժեղեսի մեջ կեզ նով պետքան հպարտեմ տեղ Մարդու հոգու թույլ կող մեր է կոպով վերացնող տեղ դե, Հիվանդությունների բուժում քաղցրություն օրերի նեղ Փակ դռների բանալի արեգական պամատ երկնքին Առատություն ազատության հոգև որակունքին Քո գույները սիրուն, որ գունավորում են անգույնը Համակված բարությամբ չես օգացնում ամեն տեսակի թույնը Մոլորվածը չգետացը, վերջապես գտնում բունը Հունը կործացը հունը, տունը կործացը տունը Հույսը կործացը հույսը, լույսը կործացը լույսը Ու կարա կենթանանա, նույնիսկ չորացած բույսը հույսը Նայեցով իշքան հավատում ու մահավատում կամ ինչի կոպիկո հավատը որ հոգու ձենը զիլ հնչի Զիլ հնչի Ումա պատերակում ամի օր մի բան են անկանապա ճանապարների վրա Որի վրով մենք այլում ենք Ումա պա հենց անացը որի վրա Հրատարի կժանգովի կհոտի ուրեմն մենք քայլում ենք Քայլում ենք անելու անում ենք այդ քայլը վստահաբար մեծ արելով ու գովաբանելով ավատը փայլում ենք որովհետև ավատում ենք հավատում ենք ու ավատը հոգու պայլա թե խոնա ալմատը Իմ կյանքը մոտ արա մորանալ հավատը Գավաթը համբերության շատ անգամ կթապեմ մինչև կյանքի սավարտը Զաթող հավատում եմ իմ գործին ոնց իրա գործին հավատում մարդը Որ չի վազի մենակ էշտին անտեսլով արդը Բարադը ձևամոլերի ինձ էլ չի հետաքրքրում Կարուցել եմ բարիկատ միտքս հավատով եմ ակրում Հա հավատում եմ դրա համար հաճախ եմ համբերում Բա համբերում եմ ես անգիստ եմ իմ ապերում Մանկուց հույսաբացերը ապրել են իմ հոգում Կյանքս իմ ուզած ձևով ագենում ես չեմ բողոքում անում Լավա թե վատ իմ ուղին այս կյանքում Գործած մեղքերիս համար էլ թողություն բանքում Ինչ Սրել եմ հասկանալ չեմ պահի թաքուն Հավատական աշանապար չկա կյանքում Չկա ու չի ելնի հավասարություն կյանքում Ավատա իդյալական բան չկա պնդրի անքուն Ես աշխարում սուտ արևի հետացակում Ու երբ կգա լուսինը սուտը կճնշի հոգուն Ինչին հավատում եմ ես, հավատասնում եմ ձեզ Հավատա են կյանքին, որ ծնողը տնվրեց քեզ Ծնողդ որ կամակորությունները տարավ հեզ Սիրով ջերմությամբ ազատ կյանքը տավեց քեզ Հավատա այն մարդուն, որ ընկար քեզ անցերը շտեքեց Երկես թուլությունը տյանքդ գունավոր ներկեց Նկարես մարդկանցում կարաս հավատաս գրկես Փրկես հավատը տան նպատակ ճանկից քեզ զրկես Իմանել է կգիտեմ հստակ ունեմ նպատակ Վստակ անգնել եմ ողի վրա երկնքի տակ Թեկուշը ստացա կտակ, պատրաստի պարարտակ ու տակ Պայքար ես պետք է տյանքը տրված չի պրոստա տակ Ու դու մի մորացի, որ ունես պահապան հրեշտակ Հումա պատերակ, հումա մի օր մի բան են անկանապա ճանապարների վերա Որի վերով մենք այլում ենք հումա պա հենց անացը Որի վերա կվերա տարի կժանգովի կհոտի ուրեմը մենք այլում ենք Քայլում ենք անելու անում ենք այդ քայլը վստահաբար մեր տարելով mata o cubaila, dejo una almata